在我们今天的节目开始之前，让我们为泰鲁格四零八号的史伤患者祈福，也同时感谢第一线的人员，让我们透过关心陪伴，来让你我的世界变得更加的美好。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 在周一我们会逢到的是天罡日，这也意味的是在当天尽量呢少食牛肉以及相关的加工食品，尤其是针对本命有犯魁罡的朋友们更要避开哦。另外在周二这一天呢，我们逢到的是适合祈福的吉日，在上周老师也有提到呢，在本周的周二跟周三呢都是适合可以去祭祖追思的。 尚未扫墓的朋友们呢，可以特别利用周二这一天，因为它当天是非常大利，我们可以斩草破土的。同时，在周二这一天也是很大利，我们可以做交易以及纳财的。所以呢，有需要的朋友请务必参考一下。周三呢，同时呢也是岁禄天贵的日子，一并呢也是适合我们可以做祈福的。 有需要的话呢，不妨可以到庙宇呢去走一遭。同时，在这一天呢，也是很适合我们可以求医疗病，还有透过这个调整经络的部分来达到理气，好让我们的身体可以更加的强健。这一天呢，也是一样可以透过剪指甲、美甲或者是穿耳洞的方式呢，来达到开运的效果。 如果有需要安门、安机械、安床的朋友们，也不妨透过周三这一天呢，来重新安置哦。另外，在周四这一天，我们逢到的是当月的月破大号，所以呢，会尽量建议各位朋友们有任何的事项呢，尽量都会在周二或是周三进行，会是比较理想的。而周四这一天呢，尽量是仪式少取。 不过这一天呢，可以透过沐浴的方式来清除掉我们身上的晦气哦。再来就是周五这一天，我们逢到的是无路日。一来逢到的无路日呢，在当天呢，如果进行重大的交易斡旋呢，就会变成了大忌哦。所以尽可能呢，不要在周五这一天进行大规模的一些交易，甚至是签约定盟的事项。 另外，在周六这一天，我们逢到的是天喜日，所以在当天是很适合可以做开池的。那有需要的朋友，不妨可以参考一下当天的两个吉利的时辰。第一个是辰时，也就是早上的七点到九点，逢到了喜神入宫位，那么非常大力，我们可以放在东北方、南方以及西方。另外呢，也可以透过巳时，也就是 早上的九点到十一点的部分呢，因为这个时候呢，逢到的是天色的时间哦，所以呢，一样也可以在对应的方位放上水。好，另外呢，我们来看一下，在周日这一天呢，我们呢逢到的是正红砂的日课哦，所以要特别记得，就是在当天是不利这个嫁娶的，而且仪式哦，尤其是红字的部分呢，都是尽量少取的。 以上是当周的生肖运势哦，个别呢在预刻吉凶的部分要注意的地方。再来，我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们呢，其实呢。 就就有点类似像别人的小太阳哦，那但是呢，白天像小太阳，晚上呢就像个萤火虫一样，总是能够呢，默默的呢帮别人呢指引哦，或者是给人达到一个协助的效果。所以呢，你在今天这一个礼拜呢，尽量呢要发光发热呢，让自己变成别人的贵人。 哦，能够给予别人的协助，在未来的日子里，别人也会给予你回馈的。而且呢，在这个礼拜呢，你的这个很 outgoing 啊，还有包括让人家觉得非常的光明的这一面呢，也可以同时呢，给自己带来更多的好运哦。所以务必呢，记得在这个礼拜提高你的能见度，因为呢，它也代表的是可以让上。 面的长官啊，或者是其他的人呢，更加的注意到你的存在哦。好，另外让我们来看一下，在当周个别的生肖运势呢，要留意的地方又有哪些？首先呢，第一个是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢，逢到的是云开月出的一个状态。 它也会代表的是，本来有一些事项你不是很明确的，或者是你不是很清楚该怎么做的，你会忽然找到比较明确的方向，知道该怎么样去进行了。而且呢，呃，也比较能够，我觉得做一些决策的事项。所以对属老鼠的朋友，在这个礼拜呢，事情呢属于渐渐明朗化，请好好的赶快把事情呢做一个结案吧。 当中呢，要留意的天数是周四。下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友在当周会有一点逢到高估情势的一个状况，这个情势可能会落在，比如说案子上面呢，或者是跟人的交涉上面都有可能哦。所以请不要太过的自大狂大呢，让自己呢就是眼前呢眼下黑，没办法做出正。 确的一个判断哦，那凡事呢都最好要有其他的 backup plan，对你才不会有那个波及到的一个影响。在这个礼拜呢，属牛的朋友要留意的天数有两天，分别是周一以及周三。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜是需要打开胸襟的一周，也就是不要老是去呃怪罪别人啊，或是耿耿于怀啊，或者是一。 记记仇，这对你来讲的话呢，反而会容易在你的心底下呢蒙上了一个阴影啊，让你没办法要开朗的去面对很多的事情哦。即便是在享乐的状况之下，你也笑不起来。所以老师会建议属老虎的朋友，尽可能呢，在这个礼拜呢，要把一些不开心的人事物都把它抛到脑后，对你会是比较理想的哦。 在这个礼拜，属老虎的朋友要留意的天数是周二。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢是有所眉目的一周。这也代表是在这个礼拜，你可以呢对于正在进行的东西或者是正在追求的对象呢，就开始会有一点回馈回来了，让你会觉得哎，好像我有那么一点机会，而且会让你的自信心呢可以更加的提高一些哦。 所以在这个礼拜呢，属兔子的朋友，请用更多的行动力呢，来让你可以眉开眼笑吧。这个礼拜属兔子的朋友呢，要留意的天数呢有两天，分别是周三以及周六。下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜是属于立场颠倒的一周哦。在这个礼拜，你很容易把自己处在一个比较。 对立的方向不代表你是错的，而是但是呢，比较容易会变成是你都在跟别人对着干、逆着干。所以在这个礼拜，你很可能呢就变成一个比较不讨喜的角色，因为呢，在现今的社会呢，尤其是在资本主义的一个影响之下，多数的时候我们都会觉得就是少数要服从多数。 哦，可是呢，少数就一定是错的吗？有的时候又不见得是如此的。所以在这个礼拜，你的立场可能会相对的比较为难一些。但是如果你认为你做坚持的事情是对的，那么就请你一定要坚持到底哦。属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周二以及周四。 下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要思索反省的一周。尤其是如果你没有好好去思考，在上两个星期呢，你所犯过的一些错误啊，或者是问题呀，如果你没有去检讨自己的话，那么就很有可能呢，会一直不断的重复。 类似的一些状况发生哦，所以请属蛇的朋友务必要好好的回视回归一下，在尤其三月下旬的这个阶段，你有没有什么事情是做的不够好，或者是呢不够完美的？我们就要在这个时候呢做一些相对应的调整，才不会让事情断的发生。这个礼拜属猴的朋友，属蛇的朋友呢要留意的天数呢是周五。 下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢，逢到的是时来运转的一个状况，而这个时来运转呢，会代表是你在这个礼拜呢，相对的资源呢会比较多，所以在事业上面呢，也是相对的可以比较得心应手，那也比较有余力呢，可以去应付一下那个周边所需要处理的人际关系哦，所以在这个礼拜呢，不管是 人事物财运呢，都是相当不错，蛮顺遂的。当中呢，属马的朋友要留意的天数是周六。下一个生肖是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于需要发奋努力的一周哦，也就是不可以再一直懒惰了，或者是一直在那边彷徨等待了。你在这个礼拜呢，必须呢要开 Turbo，呃，用。 加倍的努力呢，去赶上进度哦。那么这样子呢，你才能够如期的结案，或者是达到你想要的一个效果。如果你还继续在那边左右哦，呃，没办法决定做决策的话，那对你之后呢，想要得到的结果呢，会是有影响的哦。在当周呢，属羊的朋友呢，要留意的天数是周日，这也是在当周呢，建议可以。 待在家里呢，好好的休息的一天哦。而其他的六个日子呢，就是好好的做冲刺，要好的。再来就是针对属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于随从机运的一周，也就是在这个礼拜呢，会建议你可以顺时势的状况去处理周边的事情，尤其是有些人他可能会有一些。 步骤就是我要按照自己的工作模式去做，我本来就有一个计划了。可是如果中间呢，长官插了一个案子，或者是下属需要你协助，会捣乱你的计划的时候，你也要必须呢，先顺着这个状态去处理，会是比较理想的。不要太过坚持按照你原有的顺序哦，不然的话呢，可能会因为不愿意打破这个规则呢，而让机遇呢给跑掉了。 在当中呢，属猴子的朋友呢，运势相当的强盛，所以没有需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于乘胜追击的一周。这也代表的是，在这个礼拜，如果说你有什么呃订单啊，我们就可以加码啊，或者是说呃有什么好事呢，我们就可以继续的，就是加成的去堆积哦。 让你呢可以呢达到更好的双利，但是呢一定哦，尤其是如果你是针对投资的朋友们呢，就要留意一下我们的这个杠杆，一样不要做太大。一般呢，这个乘乘胜追击呢，会比较适用于在工作方面的一些成绩哦。啊，比如说我们要求要调整的这个呃业绩的这个上限呐，我。 就可能可以在网上追啊，或者是说我们想要要求什么资源呢？我们都可以在网上追。我在这个礼拜都是可以去落实的。那么在当中呢，没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜逢到的是座无温席的一周，这也代表是在这个礼拜真的非常非常的忙碌，而且你会是热于你的事业的。 所以非常建议哦，不论您是在待业中，或是已经有工作的朋友们，在这个礼拜都是很适合，可以往外跑，也就是非常大力做外勤的朋友们。那如果说是在待业中的朋友们呢，在这个礼拜呢，透过面试啊，机会都会非常的多，也是非常有机会有望可以拿到要的 job offer 哦。 下一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在当周逢到的是财力自来的一周，也就是在这个礼拜呢，你可能就会收到，哎，你没有想意外之中的这个奖金就会入袋啊，又或者是说你会得到一些，呃，多的这个职务的加级等等的，在这个礼拜呢，可以看到自己呢的一个表现呢被肯定哦。 所以呢，属猪的朋友呢，在这个礼拜也可以好好的运用一下我们的这个财力呢，比较旺的时候呢，小小的试一下手气，在公益彩券的部分，或许呢，也可以让你开心一整天哦。 接下来让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，我们要透过几件事情来增加我们在感情方面的好运跟这个好感度。尤其第一个就是针对自律的部分，不管你们是在暧昧期或者是热恋期的朋友，或是在追求当中，很有可能都会喜欢透过。 这个讲电话，或者是我们就是传讯息呢，来互相了解的一个过程。但是切记哦，这个时间点不宜过长，也就是不能够影响到双方的作息时间，导致呢在隔天呢影响到工作或者是生活，这样子才可以让他觉得是说，哎，我们是可以走得够长远的哦。因为有些时候激情只是一下子的。 那再来呢，就是这三个生肖朋友，如果你还在追求状态的话，请务必呢要秉持你的这个意志力哦，要继续的去做追求的动作，尤其是用传统的手法，也可能你会觉得这些方模式呢非常的老掉牙，去示好啊或者去示爱，但是呢，在这个礼拜你所追求的对象都会还蛮吃这一套的哦，就像是说。 呃，有的女那个人会觉得送花送礼是一件蛮老套的事情，但是可能对方就心血来潮就蛮吃这一套的话，也许他会甜在心里的。好，那么这个就是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是透过下方的 LINE 群组加入老师。 我是金英老师，感谢大家的收看，我们下周准时再见喽！祝大大家隔周平安喜乐，拜拜。